各位，我是卡洛斯。谈到有关电脑辅助设计，对我来说有接触到现在已经有几十年。c a t 一向和我们念工程的关系比较大，细节不断转变。自从 CNC 机器越来越普及，和 3D 打印机的出现。 几乎越来越多人希望学习 CAD 软件，在我身边的学生、朋友、同事以及领导都曾向我问及 CAD 的用法。因此，较早前我已经制作过一些视频，介绍及示范 CAD 的使用方法。我们在油管或西瓜视频都有一千多的观看率。 因此，我觉得有必要制作第二集，教大家绘画更复杂的物件。我们现在开始吧。提醒一下，假如大家都喜欢《风琴奇侠》卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。卡洛斯曾经用过很多种 CAD 软件，包括 AutoCAD、Inventor、Solid Work。 适合小朋友用的 Tinkercad，以前免费，现在收费的 Fusion 三六零，还有现在的免费的 Ance，s 我可以告诉你，我几十年来都是用相同的方法，从来没有学习新的软件，因为如果没有绘画复杂工程图的需要，那只是懂一些基本概念便可以创作，只要能够融会贯通这些基本概念，适用于任何 CAD 软件。我们先来温习。 上期有关 Fusion 360的教学，曾经教大家 create sketch，绘画草图是一切建模的基本。之后教了大家怎么样在草图上 extrude，那就是挤出成为立体。成功制作立体之后，假如我们认为棱角太多，可以用圆角指令修整。有些情况。 我们会使用斜角，目的一样是为了修整尖角。最后教了大家怎么样使用空壳，调控物件的重心。至于之后如何在物件上开孔，只是重复使用草图及挤出的技巧。 当你掌握以上五个技巧，要绘画一些正正方方、具有圆角、上面有孔的物件，已经全无难处。但在工业生产上，有些物件外形绝非正正方方，例如我们使用车床制作的物件，物件在转动轴上旋转，刀具在旁边切割，便会得出这种形态。那究竟在 Fusion 三六零上如何绘画？ 进场打开飞熊三六零，按照官方的指示，只要是使用不付费的版本，很多功能是会减小的。但在我们使用的层面来说，还是可以用的。正常的建立草图，选择一个平面，制作侧置物件，要先绘出外形线，就如刚才的杯子，先绘出三十五长度直线，然后再连接曲线。 可以随意转换直线或者曲线，转换之间要双击滑鼠。要注意，绘制这种物件一定要有中心线。你就完成了图样。这次我们使用的建模工具是旋转，选择了 profile，axis 我们选择中心线，然后按 OK，弹尺之间 被置变完成了，是否很简单呢？长了、甜丑之后，我们要学习新技术。大家看到 Create 下有很多功能，挤出我们学习了，旋转我们也学习了。这一课我们多学两个，分别是 Sweep 及 Loft，就像这把伞的并指。 当然，这个壁纸是用木雕刻的，但也可以用金属沿着路径挤出。绘画这类物件要使用两个平面，首先在顶视图绘画黄色面，在闪 D 来说是一个圆形，直径二十二毫米。完成了草图之后，转到另一个视角。 就是正视图，在这地方我们要画出一个路径，是一个倒装的 J 字母。路径是由直线及曲线所组成的。散兵的颈并非 Spline 曲线，只是一个半圆形。我们用 Line 这个功能便可以完成。大约是六十长度，按着这点向上拉。 便能画出半圆形。这里还可以看到半圆的直径。双击，Unfinish e d Sketch，然后 Create 方面我们用 Sweep，Profile 方面选择圆形，Path 方面选择这中心线。 按 OK 便完成了。如果你觉得这个位不够圆滑，那可以用我们上次学过的 fillet。产品就是这样画出来的，是否也是很简单呢？拿到今天最后一个技巧，一定要出真功夫。 那在知道卡洛斯需要制作电脑管风琴，也有制作二胡。大家看看二胡琴头的造型是否很奇怪？这琴头有的是上海琴造型，也有的是苏州琴造型，实在是卡洛斯的设计。究竟不规则的形状应该怎么样处理？对了，这次连 Swift 都做不到，我们要用 Loft，因为 Loft 可以沿着轨迹。 而中间的往侧面一直变化。我们开始绘画草图。我们现在平面上画正方形，这正方形是二模情杆的中间部分。但我们希望正方形和圆形是同心的，不能用 two point rectangle，要转用 center rectangle，在这点画出来。 二十二乘二十二是二五的标准。上升十五高度之后，这正方形会渐变成圆形。靠原来上个平面不够用，要创作新的平面。先 finish 草图，这里有 construct offset plane，把原来的平面 offset 十五。 在正方形上面多了一个平面，用这个平面来绘画。这次是画一个圆形，圆形的直径是十七。现在看到两个网侧面的关系，完成这草图。由于二维的镜头也是一个轨迹，和之前一样，选择正视图。 绘画一个路径，这个路径有点不规则，使用 spline，随自己喜好绘画。到了这个位置，圆形不变。 之后才慢慢改变，再要创作另外一些平面。这次我们使用 Construct Plane Along Path，在这里画一个直径十七的圆形。在向下的情况又会怎样呢？继续 Plane Along Path。 应该变化不太大，画一个大一点的圆形，例如直径十吧。到了顶的位置，便突变成椭圆形。Finish 草图之后，仍然是 Construct，Print along path。但是这个平面角度不对。 我希望平面稍微倾斜。我用的方法是在平面上画一条直线。这线是作图线，我们把它转成 Construction Line。Finish 草图。利用这作图线，我们创造一个 Plane at Angle。 随意设定一个角度，按无情头的角度大约是三十八度吧，其实非常随意的。在这里我们需要画一个椭圆，我们 create sketch，在 c r e a t e 选择 ellipse，大约在这个位置，绘画长度五十的椭圆。 你可以观察是否好看，不好看还可以修改，甚至完成了再修改还可以。我们选择 Create Loft，在 Profile 加入五个草图。 得不好看，大家可以继续修改。这类设计已经偏离工业绘图，有点艺术的成分。作品有没有美感，看你付出多少心机跟时间。例如多加几个平面，每个平面细致调教便会改进。这次我们总共用了六个平面。 效果便有点改进。今天在之前交流的几处之外，我还交流大家 Revolve、Sweep 和 Loft。卡洛斯建议学习 Cat，应有绘画顺便物件开始。用上次及今次所教的所有技巧，我相信你一定能够做到。喜欢我的视频，请关注、点赞及分享。